Hello everyone, my name is Vivian and thanks for watching Vivi's English TV 皆さん、こんにちは。Vivi です。いつもこのチャンネルを応援していただきありがとうございました。英語リスニング聞き流し実用英語は新しい企画で毎回テーマに分けてプチ英語を皆さんに届きたいと思っています。例文と英語の感覚について分析があります。 ぜひ、リスニングとスピーキングの練習に使ってください。これからはビデオの代わりにオーディオに移しますが、例文の英語をスライドでチェックしてみてください。一回、文字を確認できたら、また聞き流して聞いてください。では、始めます。Recap 前回のエピソードには、ありがとう、すいません、またはさよならについて、いくつか言い回しをご紹介しました。 Thank you の代わりに Thanks a million I owe you one などがありますねまた I'm sorry の代わりに Please accept my apology Please forgive me など正式な場合で使われるフレーズがあります Goodbye の代わりにもたくさん言い回しがありますがこの前のエピソードに出たのは I'll talk to you later I'll catch you later Talk to you soon See you soon などです 今までのエピソードは皆さんと一緒にシチュエーションをイメージしながら勉強してきましたが今回からは皆さんと仮の英語の会話しながら少しずつ勉強していきたいと思っていますさてと今回の話題は趣味ですね皆さんはこれについてどう思っていますか趣味どころか私は熱中してるよとか 趣味ね水泳かなとかもうすでに考えている方はいらっしゃると思いますが今日はあなたの趣味について英語で私と会話してみましょうこれからは質問をします質問の後は間を置きます私の会話がちゃんとつけるように間を埋めてくださいね2回リピートしますが 1回目は英語で考えても日本語で考えてもいいです。2回目になったらできるだけ英語で考えてみましょう。リピートが終わったら例文を見せます。では始めます。ビビ、私。Tell me, what is your hobby or interest? 趣味を教えて。ビビ、私。 Would you call it your passion? それは情熱ではなくビビ、私。I see. There is a difference between interest and passion, I guess. When it comes to video making, I'm on fire. そうね。まあ確かに趣味と情熱は違うよね。ビデオ作りなら私はかなり熱中しているけれど。では、リピートします。 今回は日本語なしでリピートします。ビビ Tell me, what is your hobby or interest? ビビ Would you call it your passion? Bibi, I see. There is a difference between interest and passion, I guess. When it comes to video making, I'm on fire. どうですかちょっとドキドキしましたかおそらくいろんな趣味を考えて日本語に当てはまる英単語を探してたのではないでしょうか今回は例文を見ましょう Vivi, tell me, what is your hobby or interest? 趣味を教えて Charlie, I'm interested in watching movies 趣味は映画を見ることかな Vivi, would you call it your passion? それは情熱ではなく Charlie. No, I don't watch it every day. I'm not into it that much. いいえ、毎日見てないし、そんなに好きではないよ。Vivi, I see. There is a difference between interest and passion, I guess. When it comes to video making, I'm on fire. そうね。まあ確かに趣味と情熱は違うよね。 ビデオ作りなら私はかなり熱中しているけれど、この例文にはいくつかのポイントがあります。まず、I'm interested in watch movies. 誰かが何に興味があるときは、someone is interested in something. interested in はフレーズで趣味にあるものにポイントを置きます。その後に出てくるのは動詞の場合だと ing を使うし、名詞の場合はそのままで大丈夫です。 先ほど皆さんは会話をしていた時はどんな答えをしましたかでは今回は interested in というフレーズを使ってみましょう動詞の場合 I'm interested in dancing I'm interested in hanging out with my friends I am interested in playing computer games そして名詞 I'm interested in music I'm interested in sports I'm interested in English culture. 次のポイントは I'm not into it that much なんです。そこまで夢中ではないことっていうんですね。I am into something 実はこれも I am interested in の代わりによく使われているフレーズです。そして使い方は interested in と同じです。例えば動詞の場合 I'm into making great films. I'm interested in making great films. 名詞の場合 I'm into travel. I'm interested in travel. into は interested in よりややカジュアルに聞こえるけれども意味は同じですね。そして最後のポイントをご紹介しましょう。When it comes to video making, I'm on fire. ビデオ作りなら私は結構夢中になっているけれどという意味です。when it comes to の後はアクティビティあるいはそのものです。I'm on fire は英語でよく使われている表現でこのシチュエーションだと燃えるほど好きだということですね。What makes you on fire? 燃えるほど好きなことは何ですかいかがでしたか 例文は一つしかなかったけれど、いっぱい新しいものを学んだといいですね。実は趣味から始まるものはいつも思いがけないところに私たちを連れてくれますその感覚は小さい時初めて遊園地に遊びに連れて行く時と似てるかもしれませんドキドキして何があるかわからないが毎日やってもいいし時間を忘れさせてくれるほどおそらく誰にも こういう体験は1回や2回あったことでしょう趣味で始まった柔道が10年後日本を代表する柔道チームの1になるきっかけとなったり趣味で始まったダンスは10年後超有名なダンスグループと一緒にダンスするきっかけになったり趣味で始まった英語は10年後世界の向こうにいる恋人とつなぐ絆になってくれたり皆さんあなたの趣味や情熱は何ですか このエピソードを気に入ったらぜひいいねを押してください。友達にもシェアしてね。初級英会話、英語リスニング聞き流し実用英語のシリーズを毎週載せるので、ぜひ登録して来週のも楽しみにしてください。来週はお天気について勉強したいと思っています。それでは、Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. Ciao!